くらに自分たちだけの宣言を信じ理想を求めて戦場に立つ戦い革命で勝利しこの戦いが終わる数が歴史の連鎖スパイラルしまっている悪意が敵を見無意識に敵を探し女子供をゲリラを仕掛けてくれ躊躇すれば命ばちりこの手で引き金を引けそいつらの人生を踏みにじる 気を持った少年の目は家族を守るという震いた手で銃口俺に向ける家族を守るためえ携帯殺しが始まり歴史のレンズから抜け出せないことを悟る守りたいなら武器を手に取る手に達せる世の中の銃声が鳴り響く家族を守る気高い俺の仲間たちは家族を守る気高い敵と戦う 銃弾が飛び交う戦時昔のようにブレックダンスをする亡くなって驚いて俺の顔を見るその時一番前に敵が銃を下ろしたその目を仲間を見る目その目を見てこのクソっての世界が変わるような気がした瞬間それから空ってきた突塊が当たる焼き尽くし俺や仲間新しい仲間の肉体飛び散り戦いが終わる から解放され辺りを見る仲間たちが手なしそうな目で戦場を見つめるこの仲間たちが手打ち争い戦っている一体何が正義で一体何が悪なんだ俺の理想は崇高でからかいずだったのに女子供を手にかけ逆説してきた残ったのは手についた人耳の中に響く声そして俺を恨めそうに見る目 残ったのは手についたシミの中に響く叫び声そして俺をラミソンに見える目残ったのは手についたし耳の中に叫び叫び声そして俺を恨みそうに見える目 一体何が正義で一体何が悪で俺たちが死んできた一体どっちだった 一体何が正義で一体何が悪で俺たちが信じてきたのは一体どっちだった